Isukole la vita oggi, a isa poravellate, a ricotta fresca palelata. La vita va assaporata e ora saggia deliziose della continua moro porzione.